Яна бурбор ассалому алейкум азиз достар, стоп билет 27-чи ойинимизда. Каттадан катта раҳмат, ҳазор раҳмат ки барои дастгиротон стоп билет шудага бози 27 ба ҳаз видео давомида, яъни дар давом видео рӯйхати билето бози 27 қади шинос мешин. 27-chi o'yinimizning biletlar ro'yxati bilan tanishingizlar. Bugun oqshom 21:00 da finalimiz bo'ladi. 21:10 minut 20 minut o'tib kechigi ham finalni boshlashimiz mumkin. 21:00 da kirishingizni, ya'ni iltimos qilaman kanalimizga hamma kasa kiringizlar. Mumkin apovishini ketmay qalsa, yana men finalni olmay qoldim degan gaplarda iltimos qilaman. kiringizlar 21:00 bo'lsa ham 21:10 da, 21:15 da kiringizlar kanalga finalimiz boshlanadi. Hamma katta kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun maksimal podlashga qilib turib like bosingizlar. Keyingi o'yinimiz obshi biletim 499 ta bo'ladi. Prizlar shu prizlar bo'ladi. 50 mingning joyiga 20 ming bo'ladi. Hammasi shu prizlar bo'ladi. 100 ming rubl glavni priz. Hozir bilet olishingiz mumkin. shu ekrandagi nomerda bilet narxi 500 rubl. Uning o'yini ertadan keyin bo'ladi. Prosa o'ring bileti yana kamaydi. Prosa shans sizlar uchun jigarlar. ko'plar aytayapti biletning sonini kamayt, sonini kamaytyapti. Shuning uchun 499 ta opşu biletimiz soni bo'ldi. Priz 62 ta, glavni priz bir dana 100 ming rubl, bir dana 20 ming rubl, qolgani 7 mingdan 10 mingdan 6 mingdan 8 mingdan pul konvertlarini qo'yamiz. Katta rahmat qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun. Keyingi o'yinimiz ertadan keyin final bo'ladi. Bemalol bilet olishingiz mumkin shu nomerda Sberbank WhatsApp. 21:00 da kiringizlar kanalga finalimiz boshlanadi. Kimdir apavishini ketmasa ham bir kirib ko'ring. O'zimning kanalimga kirsangizlar, ya'ni lentama e, o'zi qizil bo'lib galishka ketaveradi efir. Габиё ҳамангиза омад лемен билетро хатми таншингзар. Ад души раҳмати калон. Бози оянда ба обш билета 499 тона мешавад, ба дели пур билет бигирен, ҳамин призҷои худаш мешавад. Якта 50000 рубл, ҷойш ба 20000 мешавад.